Turung ya anu. Oh, turung. Cukup pinggire tok. Rubung berarti Pak nggih. Rubung sore. Rubung sore. Engko tak ndolak diri iki. Nah, dikoreng sak telek lek amine. Nek, pebue. Kok oleh jendul, sampean mlebu. lo ya cuman terigu tok spray pop S spray pop es tutorialnya tadi keliru bondone agak kek salah guru salah guru ternyata ndak kroso oh nyamar cili yang lebu cili opor kok kejadian titik nyendul hmm. kayak wuh wadak iki pakane tepung kentaki <laughs> larang itu <laughs> gede rumah ini gede dikondol dikondol anu dikotol dikotol belak ini kakak gede kaya anu mah oh itu gondol tak kaya melebu wah melebu wis eh. isi luru isi luru ya apa oh, eh, isi uh, eh, luru tetap gede cuma di situ eh oh, gak bisa metu eh, gede lumayan lu ya lumayan iki guys oleh guys bisa mengunuh ya bisa ah, angkel metu nih Karena kayak tepung saji Mas. Boleh maneng. Maneng. Ndak luput. Loh, luput. Ndak mlebu meter jendul pinggire. Ini bener Jun. Loh, saking semangate. Jendul tori. Ada di pelana tadi. Rekam diri sendiri wae. kudu sabar botol aku kreatin orang ini gede aja ya, Bisa mini ki iya, mau iya. boleh gede Mini iki. ki tapi yo akeh lupute kan butuh butuh ngepres butuh ngepres ya nah, oleh maneng lu iki lho. Yaman iki mean. Lho. Jendul. Oh, lho. Oh, oleh guys. Dapat. kan tepung ini tadi meneh timboe iki dikai nganu kayak bumbu. <laughs> Iya. Langsung lo nggo kompor bisa ya. Ah. Ah. Gene enak bisa dik. Bayar bayar Oh, dipakai sendiri. pantun gitu itu kita tele renal ya ya cari itu pikir itu betul itu pantun sekolah pak iya pinter tadi lebon itu itu itu itu guys, peti guys. Loh. Nah. Oleh. Loro. Masih loro. Loro. Wah, hi loro. Nelek nyopak enggak cak kayak anten. <laughs> Iya iya iya. Priye yang dukur ya. Mati mati rek kowe terus sore ngono yo. Hilu eh membuat kuat, cocok untuk kuat. आबादी का कोई mana में पानी का कोई रखो banyu kate teko banyu kate bodho iya, iya pelak berarti ya pelak yo Banyak mlebet niku nah oleh banyu nembe ndak butuh waktu iya. lama nyerang nyerangi adeke iya. ndak butuh waktu lama lho hanya 30 detik guys manjur <laughs> tanpa pop es tanpa pop es <laughs> rasa tapi itu putri gune dendi kene karo ya iku lho iki sak jempole <laughs> lumayan sak jempole kelas kaban crispy. kelas crispy kelas crispy <laughs> bangka oleh cuman gawe iki terigu